समझी नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है क्या हाँ गलती तो हुई है तुझसे मेरी आंखों में देख के पता कि तूने कोई गलती नहीं की बोला वो सच तूने मुझसे छुपाया जो जानने की मैं पूरी हकदार हूँ जिसे जानने के लिए महीनों से मैं तड़प रही हूँ क्यों आपसे कुछ भी छुपाऊंगी मैं बात सच है ये मानने के लिए पता नहीं कितने लोगों से मैं मिन्नतें करती कितनी रातों तक मैं यही दुआई मांगती बस अब मुझसे और कुछ आज मेरे ममता की मेरे विश्वास की जीत हुई है मेरी ममता सच साबित हुई मुझे ये पता है कि तू नहीं है New रही है कश्मकश और उनकी उनकी तकलीफ देखी नहीं गई इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया अब तुम्हें उनसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं और वो मैं दिन बहुत दुखा है आप कहती रही कि, कि बता मुझे कि मैं आपकी लाड़ लेकिन मैं नहीं मानी मैं हमेशा झूठ बोलती थी चाची आपको पता है ना मेरी मजबूरी ढंग से बात क्यों नहीं कर रही है तू जानबूझ के मुझसे इतनी दूरियां क्यों बना के रख रही है बार बार के रेखाटी के बोल बोल के क्यों मुझे पराया होने का एहसास दिला रही है उस वक्त मैं जानती नहीं थी लालू ये सारी सच्चाई इसीलिए लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ मैं मैं बहुत खुश हूँ अब तो देखना सब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा Tapos papasabi niya, आपने मेला रोका इतने अच्छे से ख्याल रखा कि बहुत बड़े उपकार रहेंगे मुझ पर जितनी बार आपको शुक्रिया अदा करूंगी उतना कम ही होगा मेरी नजरों में तो आप किसी देवी से कम नहीं हो सच कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ सही मायने में तो आप ही मेरे लाडो की असली माँ हो